photo Kathmandu like last time पनि हेरेको थिएँ अब यो टाइमको हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति more like because there more international artist अलिकति त्यो एडिसन इन्टरनेसनल आर्टिस्ट पनि प्लस अनि सब्जेक्ट पनि अलिकति अलिकति it's gone out since the last time त्यो त्यो चाहिँ that was an interesting perspective for me to watch छु अनि अर्को चाहिँ क्युरेसन वाइज पनि इट्स बिन पहिलाको राम्रो भए पनि like this this just not like so much better in terms of like just the basic even like the basic प्लेसमेन्टहरूको कुरा पनि मजाले गरेको छ सो त्यो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यसपालि अनि यस्तो मन पऱ्यो कि मलाई यो हेरिरहनु लाग्छ यो सबैजनाले फोटो खिचिरहेछन् कोही लामो लामो घर छ घोडा चराइरहेको छ एकदम राम्रो भयो कि यो सिन चाहिँ यो यसरी ठाउँ ठाउँमा देखाए सबैले बुझ्थ्यो होला मेरो विचारमा सबैले अब बाहिर जान नपाए पनि यहीँ देखिने रहेछ के अब सबैको न रिमोट बढी अमला थिच्यो भने सबै देश देखिन्छ अरे भन्थे <laughs> होइन हो रहेछ क्या यो कुरो चाहिँ so because this this photo Kathmandu is like so out in the open it really engages the people in terms of केही नभए पनि मान्छेहरू बाटोमा पास भइराख्दाखेरि पनि के रहेछ त भनेर हेर्न ट्राई गर्छ अनि because like there is a lot of things that like for example लभी मलको एक्जिबिसनमा चाहिँ they talk it's it's through pictures but like it really talks about the class divide अनि त्यो त्यो कुराको बारे रिफ्लेक्टिभ बनाउन चाहिँ इट हेल्प स्टार्ट कन्भर्सेसन जस्तो लाग्छ किन किन किन भने के नभए पनि तिमीले त्यो हेऱ्यौ भनेर मात्र कुरा गर्न स्टार्ट गर्दाखेरि पनि रियली हेल्प स्टार्ट कन्भर्सेसन जस्तो लाग्यो